Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT įkūrėja ir interjero dizainerė ir šiandien noriu pakalbėti apie spintas. Tai yra palyginti stumdomų durų spintą su varstomų durų spinta, e, kadangi abu pasirinkimai turi tiek savų pliusų, tiek savų minusų. Iškart pasakau, kad vienareikšmiškai kažkokią tai nugalėtojo negalėčiau išrinkti bet e, atsižvelgiant į kiekvieno niuansus, e, atsižvelgiant į tai, kokią jūs turite erdvę, e, kokio galutinio vaizdo norite, tikrai galėsite išsirinkti savo tinkantį variantą. Kalbant apie gylį, Stumdomų durų spintai reikalingas didesnis gylis, rekomenduojama apie 70 cm. Ir tai yra ganėtinai daug mažose erdvėse. E, na, o varstomų durų spintai užtenka kokių 50 cm, kad dar pakaba galėtų šonų kabėti, nes jeigu ji bus e, siauresnė, e, o taip gali būti, tai tiesiog pakabas kabinsite va štai taip. Tai nebus labai patogu, bet vis tiek yra įmanoma. Sekantis dalykas, tai yra kiek vietos reikia palikti durų atidarimui. E, kadangi stumdomos duris yra stumdomos, tai <laughs> tiesiog e, jūs galite vos ne prie pat pastatyti kažkokį baldą. Na, aišku, nelabai e, gilu, kad bent jau galėtumėte prieiti prie vienos ar kelių dalių. Ir tiesiog atstumsite duris ir, ir viskas. Na, o varstomam durim e, tiesiog reikia palikti vietos, kad atverti iki galo duris. Na, tarkim, jeigu yra 60 cm E, ilgis e, varstomų durų, tai tiesiog tiek bent jau nu, minimaliai reiktų palikti, kad pilnai atverti duris, bet turėkite omeny, kad jeigu norėsite dar praeiti, pavyzdžiui, yra labai ilga spinta, yra du žmonės, abiem reikia e, į, į, į visus galus įlysti tos spintos, tai tada reikia palikti vietos, kad galėtų bent jau šonu žmogus praeiti ar pats bent jau atsistoti priešais tą spintą, atsidaryti duris. E, nes kitu atveju tiesiog atidarysit vienas duris ir, ir, ir užsiblokuosit savo kelią ir nebegalėsit praeiti. Tai tą atkreipkite dėmesį. Privalumas varstomų durų spintai, kad kai atidarote duris, jūs matote visą spintą, o stumdamoms durims, tai jūs vieną dalį uždarot, kitą atidarot ir niekada nematote pilno vaizdo. O sakysit, kam reikalingas tas pilnas vaizdas. Na, tai yra labai patogu, patogu pažiūrėjau, kai tvarkotės arba kai, nežinau, norit kažkokį derinį susigalvoti, e, prisiminti, pasižiūrėti, ką iš vis toj spintoj turite, jeigu, tarkim, pagal, pagal spalvas dėliojate su rūbus, tai tiesiog yra labai labai patogu, atsidarai viską ir, ir matai, ir apžvelgi, ir nereikia ten stumdinėti tam tų durų. E, tai čia toksai neipatingai didelis pliusas ar minusas, na bet vis tiek atkreipkite dėmesį. Tada e, stumdomų durų e, begeliuose, jeigu tokie yra, e, kaupiasi dažnai visokios dulkės, plaukai, nešvarumai ir, na, tai netrodo labai estetiškai ir apskritai tie visi stumdomų durų profiliai atrodo man asmeniškai baisiai tokie jie, nežinau, kažkokią senovę primena ar kažkokį euro remonto, tokį įvaizdį. Ir vat, kalbant apie dizainą, tai varstomų durų spintos man šimtų procentų laimi, nes ten galima tiek visko prisigalvoti, ta prasme, ten tokios plačios dizaino galimybės, jau kalbant vieną apie rankenėlės, tiek visokių rankenėlių galima pasidaryti, kurios irgi E, galbūt bus jūsų interjero akcentas kažkoks, tai išskirtinumas, e, kokios kombinacijos ten su stalčiais, dar su kažkam spintelėm e, virš ir soliuką galima įterpti, jeigu ten koks prieškambaris ir kažkokią kitokį segmentą ir atviras lentynas, o atstumdomam durim, sakyčiau, dizaino dalykai yra labai limituoti ir, na, man bent jau asmeniškai nėra gražus. E, jeigu kalbant apie stumdomas duris, tai man gražiausias būna toks ale filinginių durelių įvaizdis ir e, jeigu spinta yra su paslėptais profiliais bet aišku tada viskas kainuos brangiau tai jeigu kalbant apie kainą aš tikrai negaliu pasakyt kas brangiau kas pigiau nes viskas priklauso nuo išsirinktos medžiagos nuo spintos gylio aukščio nuo segmentų nuo nuo spalvų, nuo mechanizmų, nuo furnitūros, nu žodžiu, nuo daug ko aš manau galima tiek ir stumdomų durų spintą, tiek ir varstomų pasidaryti už lygiai lygiai tą pačią kainą. Tai manau, čia kaina nėra labai didelis rodiklis. Dar kalbant apie stuminamas duris, mes dažnai, nu bent jau aš ir, ir žmonės, kurie e, yra pasisakę šitom temom, kiek esu skaičiusi, dažnai labai pamiršta uždaryti tas duris. Ir aš taip darau. Tiesiog atidarau ir jeigu ten yra tas ta va būtent pusė daugiau naudojama, tai aš ją ir palieku ir visai užmirštu uždaryti. Na ir tada gaunasi taip, kad visas tas pintos turinys matosi ir atrodo nelabai tvarkingai. Tai man atrodo, su varstumom durim tos problemos nėra, nes tiesiog jeigu yra tas švelnus užsidarimas ir nereikia pačiam iki galo laikyti durų ir jas uždaryti, ir tiesiog paleidžia tą duris ir jos gražiai užsidaro, tai tada nėra visiškai jokių problemų. Jūs tikrai nepamiršit uždaryti durų. O su stumdomam darim, tai vis tiek dažnai patingim, pamirštam ir taip ir lieka toks vizualinis e, šiukšlinėlis, kaip aš vadinu. Na ir dar skaičiu internete tokį minusą prie varstomų durų spintos, kad neva yra didesnė galimybė prisispausti pirštus, nu tarkim, mažiems vaikams. Bet aš kažkaip pagalvojus, kai aš turėjau vaikystėje barstomų durų spintą ir dabar, kai turiu stumdomų durų spintą, tai aš sakyčiau man didesnė tikimybė ir ir taip ir atsitiko kad aš su varstomom durim tikrai niekada neprisivėriau piršto o vat su stumdomom durim aš tikrai esu man atrodo prisivėrusi keletą kartų pirštus nes tiesiog kaip kaip ir sakau varstomos spintos duris tiesiog paleidžiat nu arba gražiai uždarot jeigu ten rankenėlė yra o vat stumdomas duris kartais gal ten nežinau įsiremiat į į vieną dalį, su kita ranka stumet ir vat, e, patenka tas pirštas. Nežinau, man atrodo, kad e, šiuo atveju stumdoma durų spinta yra pavojingesnė. Nežinau, turintis mažų vaikų pasisakykit, kaip čia yra jum. Tai žodžiu, man atrodo, iš visų pusių apkalbėjau abejas kategorijas ir, e, kaip ir sakiau, kažkokios vienos geresnės negalėčiau išskirti, bet Na, man asmeniškai primtinesnės yra varstomos durys vien dėl dizaino galimybių. E, tai mm, įdomu būtų sužinoti, kokias spintas namuose turit jūs, galbūt turit ir tokią, ir tokią. E, pasisakykit, kuri jums patogesnė, kokius matot pliusus, minusus, gal dabar kažkaip kitaip darytumėt. E, nes e, kiek esu ir Facebook'e uždavinėjus klausimų apie vat, šitas spintas, tai tikrai visokių būdavo tų pasisakymų, tiek už vieną, tiek už kitą pusę, e, bet vat, įdomu statistiškai būtų pasižiūrėti, kaip yra pas jūs. Tai nepatingėkit parašyti, galit parašyti galbūt ir kažkokią savo pliusą ar minusą, kurio aš dar nepaminėjau, tai tikiuosi jums šitas video buvo naudingas. Žinau, kad buvo laukiančio Instagram'e nes jau žada užsisakinėti spintą ir neapsisprendę, kokios nori, tai tikiuosi, kad jums padėjau apsispręsti. E, na ir jeigu šitas video buvo naudingas, būtinai paspauskit laiką ir susitiksim kitose video. Iki!